Buenas tardes a todos. Graças pela presença de todos, companheiros, companheiras de Ideal Espiritista. Que Deus nos ilumine nossa caminhada para que possamos cooperar cada vez mais para um mundo melhor. Porque é para isso que fomos criados, para melhorarmos. E temos que passar por as dificuldades da vida mas só com o conhecimento, a experiência e a ajuda, né? que Deus ajuda os irmãos, através daqueles irmãos que se tornam melhores. Né? É, então, estamos aqui como um voluntário da doutrina espírita, é, simplesmente com, uma, com um pouco de experiência, somente isso, né? e uma boa vontade. Sem a vontade, nada vai a parte alguma. Né? Então, o é poder de hoje, como já foi anunciado, é o poder e as forças do pensamento. Né? Na é questão 89 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se os espíritos empregam algum tempo em cruzar o espaço. Diz-se sim, sí, pero rápido como o pensamento. Se eu estou aqui fazendo uma pregária, por exemplo, em, em Japão, ou China, ou sei onde seja, quando estou falando, estou pensando Mi pensamento já está agir. Quer dizer, ele está no pensamento, é o espírito, está também presente. Né? Então, aqui se empieza a perceber a importância do conhecimento, do, pensamento em nossas ações aqui na vida. Né? Quando o pensamento está em alguma parte determinada, também está o alma, posto que esta que pensa sendo, sendo ele, una, sendo pensamento, um atributo do espírito. Né? E na questão 91, eh, essa pergunta é muito interessante. A matéria serve de obstáculo aos espíritos? Não, pois penetram todo. o aire, a terra, as águas e até mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis eu tenho uma experiência particular nesse, nesse, nessa questão 91 aí. Eu uma vez sofri um acidente de coche e estava na cama, ah, não podia nem caminhar, não podia ser nada. E já o te, terceiro dia que estava ali, as funções orgânicas não funcionavam, principalmente a urina. O que vai ser aqui? Então, recorri à oração, né? Pedi a Deus que, se fosse credor, me enviasse, me enviasse os espíritos para me ajudar aí. E por la manhã, a despertar, que eu dormia bem, mas despertado, vi um clarão muito grande lá no quarto que eu estava. E nesse clarão, nesse quarto onde eu estava, tinha como se fosse um ascensor transparente. Então tinha uma mesa nesse centro e três médicos, uma médica e dois médicos. Me lembro do nome dele. Doutora Cecília Parelho de Medeiros, de Carol Freita Mourinho, e outro não me recordo. São, são guias da medicina espiritual. Né? Então, quando eu ouvia, quando eu mirei assim, lá, se, se cerrou as escotilhas e se foram. Eu acompanhei até o quarto, quinto, sexto andar, depois não vi mais nada. Então, esse quarto, cinto, terceiro eh, andar não, não era obstáculo para eles. Se foram, e eu não sabia se chorava ou se sorria de alegria, porque percebi que já estava parcialmente curado. Aí depois tive que passar, que andar de, de muletas, porque é necessário, né? Uma coisa e outra. É, então, quando temos uma tarefa aqui na Terra e temos que cumpri-la, os Espíritos hacen de todo, de todo, o que seja possível para que uno não se aparte do caminho que... Isso aqui, mejor? Que se aparte do caminho eh, que tem que fazer na Terra. Tem que caminhar aqui, porque quando caminha aqui, o compromisso já foi escorrido por nós outros mais allá. E aí temos que cumpri-lo, para nosso benefício. É por isso que a prova não é muito fácil. Tem que ter muita vontade, muita paciência muita paciência, usar sempre a oração, pedir perdão a Deus por nossas faltas, porque somos todavía muito imperfeitos e necessitamos de ajuda. Né? E sempre que se pede, dijo o maestro, todo o que pedir em oração, creia que lo será concedido. Isso é uma lei. Né? É, o espírito não pode dividir-se. pero cada uno de ellos es un centro que irradia en todas las direcciones. Pareciendo así que se encuentra en muchos lugares a la misma vez. Entonces, que el espíritu, por ejemplo, de, de de Becerra de Menezes, eh, cuando le, solicitan una ayuda, sea aquí en España, sea en Argentina, sea en el Ecuador, sea en Japón, de que sea, él penetra allí con su fuerza. É, agora imagine vocês Jesus que amplia toda a terra, né? Com seu raio de, de luz. É, e, e, cada, e cada, cada membro de seu equipe ¿eh? né, está mais cerca de nós que vem nos ajudar. Aquele que está mais cerca, é, que tem competências que vêm nos ajudar. Oração nenhuma se, se, perde. É que muitas vezes queremos a solução para ayer. Não, e temos que ter paciência e aguardá-la no momento certo. Né? Como não vamos dar, donar uma coisa peligrosa a um ninho, também Deus não vai conceder coisas que, que iba colocar trampas em nossa vida. Nos dá o que necessitamos, simplesmente isso, o que necessitamos. Né? É... Ainda uma pergunta dentro desse assunto. Tem igual poder de radiação todos os espíritos? Existe grande diferença, posto que depende de seu grado de pureza. Então, quanto mais desmaterializado é o espírito, quanto mais evolucionado, maior é o poder de radiação. Né? E não tem distância para o espírito. Como disse Emmanuel uma vez, que para eles, mais allá, não existe distância, distância para se comunicar conosco, desde que, desde que encontrem cérebros receptivos. Cérebros da pessoa tranquila e serena, seja quem seja. Eles vêm e dão seu recado. O poder do pensamento e sua consequente influência no é destino humano constitui a realidade que nadie pode e nem deve ignorar. A primeira lição que recebemos na Terra sobre o efeito do pensamento vem do, do Maestro, né? quando nos disse que tudo o que pedirmos em oração nos seria concedido. La oração o é fundamental da oração não são as palavras, mas o pensamento, o pensamento. Então, quando você ora a Deus, tem que pedir primeiro a bênção de Deus. Isso depois se, faz hace a oração para a pessoa que está necessitada. Mas agrega mais uma coisa, que seja esta a vontade do Padre. Porque na vida a pessoa tem que passar por alguma dificuldade para melhorar-se. Porque se a pessoa tem toda, toda a vida realizada, todo o conforto do mundo, não, não serve, <laughs> não vai. Aí não, não evoluciona, não. Tem que evoluir para reencarnar de novo. Então, isso não quer dizer que, que vamos levar uma vida aqui de sofrimento, dessas coisas, não. Outra coisa, é um erro pensar que abstener-se dos prazeres da vida vai nos tornar melhor. Não. Por engano. Porque temos que sacrificar-nos é do corpo esse é ele é orgulho, ele é egoísmo, é, a intolerância, essas coisas todas. Isso sim, teremos que sacrificar, porque são portas abertas para males maiores. Não? Né? <coughs> Criamos ao redor de nós outros forças criativas ou destrutivas, agradáveis ou desagradáveis, no círculo personal que nos desenvolvemos. Então nós outros acabamos sendo o autor de nosso infortúnio ou de nosso bem-estar. Então, ao pensar, estamos criando ah, ah, ao redor de nós outros forças criativas quando é de bem e destrutivas quando é de mal. E aí, o corpo humano ou melhora ou se põe pior. Se, se mergulha em pensamentos negativos, ele põe-se pior. Porque pensamento é energia, é energia. E não há distância e não há local que ele não possa chegar. Nuestros pensamientos son muros que nos encierran o alas con que nos liberamos. Pensamiento negativo nos prende aquí en la tierra y puede nos prender por dos, tres reencarnaciones o más. ¿eh? Y también como pueden nos, liberar para mejor. Si uno tiene que estudiar, raciocinar, refletir, hacer el bien, ¿eh? porque todos nosotros tenemos un pasado que no fue la mucho bueno. ¿Y cómo se mejora esto? Haciendo el bien, no tiene otro camino. Haciendo el bien, vamos conquistando grandes amigos, porque el bien que se hace es nuestro abogado en cualquier parte. El bien que se hace una persona es abogado en cualquier parte. Porque esa persona, si no, si no, reconoce, no reconoce lo que estamos haciendo, su guía espiritual sabe muy bien. Entonces, por eso es que dice que é, o bem que se hace é abogado em tua parte. Então, quando se hace bem numa uma pessoa, não te preocupe se ela te, te agradece ou não, se, se galante. Que o maestro nunca voltou a perguntar a nadie, eh, tu és religioso, que tu és, que tu eres. Não, não perguntou. Ajudava e passava. Ajudava e simplesmente e passava. Porque não se deve dar um passo na pessoa e esperar que ela venha agradecer que se melhorou. Não, isso deixa por conta do nosso espírito, sabe muito bem o que fazer. ser. Eh, <clears throat> nossa vida íntima é nosso hogar. Do que eu penso, sim, nós, todos somos o que pensamos. Exatamente isso. Se uma pessoa tem um pensamento otimista, um pensamento elevado sempre, ele eh, está sempre melhor, porque está conectado com forças que podem nos, nos ajudar, né? Nosso pensamento cria a vida, né? Cria a vida. La é o espejo da vida em todas as partes, porque os espíritos sabem o que estamos pensando, o que estamos fazendo, porque nós, a, alrededor de nós tem um campo de energia. E por el color dessas energias, sabe se eu estou sendo sincero em lo que estou pedindo ou se estou sendo <laughs> outra coisa, entendeu? Então, nosso pensamento cria formas, irradia colores também de acordo com o nosso pensamento. O é pensamento de ódio, de rancor, a energia que se planta é negra, energia pesada, marrom. E quando é pensamento del bem, ela, el color é, é de brilho, né? É brilhante, né? O ah, pensamento é força criativa ao exteriorizar-se desde a persona por ondas sutiles. Então, o pensamento voa por as ondas mentais, como, como as, eh, as ondas de rádio ou de TV chegam a nós lá mesma, no é mesmo caminho. Haga brilhar vuestra luz, dijo el maestro. Né? Por que ele disse isso? Porque ele sabia que nós outros temos um, potencial muito grande, que está dormitando todavia, mas você vai desenvolvendo, você vai despertando, Com o tempo, todos vamos melhorando. Às vezes uma pessoa tem uma vida aqui na Terra apagada, não é uma pessoa de destaque, simplesmente é um cozinheiro, é um operário, mas o passado às vezes pode ser melhor que o nosso pode ser um passado de muito conhecimento. O próprio Barçanufo, em uma de suas reencarnações, foi lenhador, trabalhava no campo como lenhador. E hoje, é, hoje é um espírito que tem duas ou três colônias do mundo espiritual. Né? Então, é, nunca devemos julgar a pessoa pela posição que se encontra. Nunca, não seremos, porque não conhecemos seu passado. Né? E quando se menospreza uma pessoa aqui, Vamos necessitar a massagear com certeza. Que isso é uma ensinança também, né? É, se, é, se contemplar com nossos próprios olhos as correntes do pensamento, reconhecerias que todos vivimos em um estado de comunhão. Todos estamos ligados mentalmente uns com os outros. Não há, não há como separar disso, a não ser com o pensamento mais elevado, você vai desconectando do outro. Mas, de maneira geral, todos vivimos entrelaçados uns aos outros. A associação vive em todas as coisas, preside todos os acontecimentos da vida e dirige a existência de todos os seres. Os seres, por exemplo, os animais se, se, se agrupam, não são? Os insetos também se agrupam. O que, que é isso? <laughs> É uma, uma comunicação. Os, os, os pescados, quando estão no mar, eh, um cardume, por exemplo, quando o tubarão se aponta, eles recebem telepaticamente e se apartam todos, misteriosamente assim. Então, isso todo, toda essa comunicação também, né? É... Demócrito, ele sabe o grego, que vivia na Terra antes de Jesus Cristo, acho que 500 anos ou poucos aí, dizia o seguinte, os átomos ocultos à nossa vista se assemelham às palomas recolhendo alimentos. Lembra-te de Campo Grande? Aquele monte de palomas que <laughs> tem ali. Né? O que quer dizer isso? É que os átomos estão sempre em movimento. E o que carrega os átomos? Se está em movimento, necessita de energia. Emmanuel diz que energia solar. Energia solar é que carrega os átomos. Né? Estão por toda parte. Né? Daqui se, se deriva a formação dos corpos que conhecemos. Né? aquele átomo forma toda, né? É, <coughs> igualmente na vida ordinária, a alma entra em ressonância com cadenas mentais que lhe são afines, né? Então, o que pensamos, vamos conectar imediatamente com forças iguais, do mesmo teor e da mesma eh, assim, amplitude, vamos dizer assim, né? Nós assimilamos pen, eh, los de aqueles que pensam como nós pensamos. Assimilamos De que maneira? Muito, muito rápida. Né? A pessoa está pensando na coisa, eh, e esse pensamento pode ser sugerido, porque pensamento circula em ondas, né? e por, e por riba de nós outros passa várias correntes de ondas uma senhora que trabalhava na federação já passou para massagear. Elas foram a ser um evangelho em um lugar que estava um chico que não tinha os olhos, só não tinha a cavidade, não tinha os olhos. E, e ao voltar do evangelho, ela começou a cantar. Aí a amiga dele disse, mas tu, depois de uma condição dessa, tu, tu estás cantando? Aí eh, o líder espiritual dela disse, mira, eh, há que passa muitas correntes mentais. Se tu te queda triste, tu não vai ajudar nada. Tu tens que ajuda e desliga lá, desconecta e desenchufe. Né? Porque se ficasse chorando ou ficasse triste, não estava ajudando. Imagina se, se um enfermeiro ou um médico vai ficar com, é, com, com, dolor de, de, de, fazer uma cirurgia do paciente. Não, não se. Tem que ser as coisas racionais. Então, quando você ajuda uma pessoa, desliga o antiúfe, não fica ligando, porque pensamento fica traindo e envolvendo. Fica, vai, vai, vuelve, vai, vuelve. E a pessoa não vai se sentir bem, porque acaba agregando aquelas energias que estavam por ali, entendeu? Então, assim, o maestro diz, ajude e passa. ajude <laughs> e passa. Né? Sentindo, mentalizando, hablando ou atuando, eh, com as emoções e as ideias de todas as pessoas, encarnadas ou não, que sintonizem com nós, encarnadas ou não. Agora, se pensamento é malo e se agrega com, com uma, uma, quantidade racionável de espíritos inferiores, vamos enfermar na certa. Vamos enfermar na certa. Então, o recurso com a sé é não se apartar da casa espírita, não. É venir sempre e o evangelho no lugar sempre é necessário, porque nós todos fazemos a limpeza em casa, com vassoura, com rabão, com todo esse aparato. Mas eh, os espíritos fazem a limpeza diferente. Tiram de, de, de, nosso lugar a energia que não é boa. Essa, essa são temos que se hace por é evangelho no lugar. Né? Porque eles vêm, mas tem que ter a hora certa e o dia certo também, porque eles não podem vir quando eu queira. Eles determinam um determinado dia para que venham de minha casa. Né? E quando se pensa no evangelho no lugar, surgem daí alguns centros espíritas também. Né? Daí você inicia. Outros são planejados massagear, mas muitos são assim do evangelho. No lugar é que se, é que se, eh, se estabelece um novo centro espírita. E é necessário que seja assim. Porque o maestro, quando estive aqui, está no Evangelho de Marcos, ele disse falando sobre todas as coisas, disse que o verdadeiro reino de Deus na terra só seria implantado quando o Evangelho for pregado em todas as nações. O Evangelho. Evangelho de Jesus, foi pregado em todas as nações. Isso não quer dizer que seja só tarefa dos espiritistas, não. Aí entram os, os, os presbiterianos, os, os, judeus, até os muçulmanos que se renovam, né? porque conhecemos muçulmanos aí que nos recebem sua casa como se fossem irmãos. Né? Então, esse já cambiou. E esse vai ajudando a cambiar os outros. Então, o mundo vai se melhorando. De por si só, o mundo se melhora. Nós outros temos que nos melhorar. Esa es tarea nuestra. El mundo por sí se arregla. <laughs> Tenemos que hacer nuestra parte. Estamos atrayendo o repeliendo recursos mentales que se nos agregan, siempre. Atrayendo o repeliendo. Eso no quiero, eso no quiero, eso yo quiero. <laughs> es así, Y eh, hay mucha, mucha fascinación cuestión de los pensamientos. Son pensamientos que nos envuelven, nos hacen así como si fuera... começasse com o ninho, né? Aí nós, nós acaba envolvendo também. Porque são, são muito sutiles para ser essas coisas. É, estudam nossos pontos fracos, né? Por que estudam? Porque têm, têm acesso ao nosso passado, <coughs> nosso inconsciente. Eles dominam nosso consciente muito bem. O consciente cabe a nós outros vigilar, mas o inconsciente nosso é daí que eles sacam as coisas para vir nos atormentar, nos, eh, de qualquer maneira, nos molestar, né? <coughs> Fortificando-nos para o bem ou para o mal, bajo a direção que nós mesmos hemos elegido. Então, o pensamento que eu tenho vai ter companhias iguais. Vai né? ter pensanias iguais. E só, e só através da reforma interior, da mudança, do cambio de, de moral, assim, que vamos fazendo aos poucos, que isso é muito difícil, não é coisa fácil, não. Mas não tem outro caminho, não. Para evolucionar e ser feliz, não, não tem eh, eh milagres nisso, não. Essa é uma tarefa nossa mesmo, porque Deus já nos, deu, já nos deu a inteligência, os cinco sentidos até mais, nos deu a, a mediunidade que todos têm, a mediunidade não quer dizer que vou trabalhar recebendo espírito todo dia. A mediunidade é estudada, é, é, é desenvolvida de muitas maneiras. Quando um cientista está descobrindo um remédio, ele está conectado com forças mais elevadas que eles estão inspirando para ser esta ou aquela forma. Então a mediunidade está por tua parte, está por tua parte. Hasta los malhechores se valem da mediunidade para ser trampas. Tem que depois retorcer o caminho, né? <coughs> É, sim, é, sem nenhum oferecimento, em qualquer circunstância, seremos sempre a la suma de muitos. Então, quando estamos pensando em determinada coisa, há muitas correntes de encarnados ou não que estão de acordo com nossa maneira de, de obrar ou de fazer isto ou aquilo. Né? Nós outros manifestamos mil, miles criaturas e miles criaturas também se, se manifestam em nós outros. Né? É por isso que não é fácil quitar, um, afastar um espírito que nos perturba, não. Porque ele sabe, ele sabe como, como chegar, sabe nos inspirar, eh, nos aconselhar eh, de acordo com sua vontade, né? Que nem, sempre é a melhor, talvez a pior sempre, né? Bem, né, nos sugerir coisas que nos deixam assim, eh, como se fossem muito atraídos, muito fascinados, né? Nisso. Depois, que passa, tu percebe que não sobrou nada ali, só não sobramos mal-estar e remordimento, essas coisas todas, né? É, <clears throat> Ele desceu da palanca de né, nossos sentimentos. Né? Da produção da energia que consumimos segundo nossa própria vontade. Então, eh, quando estamos pensando coisas que não são boas, estamos perdendo energia. Perdendo energia. E aí, quando perde muita energia, eh, os espíritos já, já sabem, já, aí é fácil que a moléstia se, se, se, se, se por isso é necessário eh, a frequência da caça espiritista, porque através dos passes dados por, por os encarnados ou por os desencarnados, que tem duas maneiras de fazer, um vai, da melhor para a caça sempre, né? você vai limpando aos poucos. Quando nós, esse aqui é Quando nós centramos em os defeitos e falta de los demás, o espejo reflexa nossa mente de imediato absorvendo as imagens deprimentes que se formam. Então, quando pensamos criticar alguém, já estamos nos liando aquele problema. Né? Imagens deprimentes que se formam. Dedicando nossa imaginação, porque quando pega a ver um defeito na pessoa, tu pensa pela manhã, pela tarde, pela noite, está sempre pensando, não tá? Então está digerindo essa espécie de alimento, né? que mais tarde é, que mais tarde é, se incorpora nos tecidos sutil da alma. Sutil, da alma, né? Com o passo do tempo, nossa alma passa a expressar, através do veículo físico eh, de manifestação, o que assimilou né? primeiro por el corpo carnal e entre os homens, e logo por el corpo, pelo perispiritual, de que nos servimos depois da morte. Então, ao pensar eh, as las, eh, negativas que uma pessoa está fazendo com o passo do tempo eu vou fazer o mesmo é a mesma coisa eu vou fazer Né? E os espíritos sabem de ponto fraco, porque eu critiquei aquele e vou fazer também. Então já sabe que sou um deles, <laughs> um que eles podem sacar alguma coisa, né? Já sou um, um, um, um agregado a eles. Então é necessário a vigilância por isso, né? E eu estou dizendo isso porque quando eu, quando eu pensei em sastreria, em sastreria como minha profissão, eh, o maestro ali tinha um, um determinado vício. E eu comecei a criticá-lo, <laughs> a ser críticas por isso. Não passou quatro meses já estava sendo a mesma coisa, a mesmíssima coisa. Aí parei e pensei, falei, isso não se deve ser. Isso está errado, eu não era espiritista. <laughs> Não. Depois eu vim confirmar isso mais tarde. Né? Assim então também, os hermanos que disputam cargos eletivos. Habla muito mal do outro e depois vai ser pior. Não é assim? Para, para subir o poder, habla muito mal do outro. E depois vai ser pior. Vai ser pior. Haverá alguma, alguma exclusão nesse, mas a grande maioria que eu conosco até hoje, que eu tenho analisado essas coisas, é assim, né? Prometem mil e unas e vão ser piores, né? É por essa razão que los que censuran el comportamiento ajeno terminan practicando las mismas cosas que condenaron en el prójimo. Eso es una ley, es una ley, eso ahí es una ley. Ayúdate que el cielo te ayudará, ¿no? <laughs> La maledicencia puede precipitarnos en el vicio. Si yo empiezo a criticar a una persona porque usa tabaco, porque alcohol, esas cosas, Yo voy a hacer lo mismo, voy a hacer lo mismo. La cólera puede llevarnos a la locura, pensando, hablando por las fuerzas de nuestras ideas e ações, y eh, acciones, sentimentos, etc., alcança de imediato um potencial tantas vezes maior quanto sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem com nosso potencial, o que tende a aumentar indefinidamente. Por isso é que a Terra está dessa maneira que está. Né? Há que cambiar as pessoas, essa evolução será individual, não pode ser do coletivo, ele é individual. Então, cada um que vai se, melhorando, vai é, ajudando o cordeiro a implantar o reino de luz aqui na Terra, que é ser bem-estar, né? Isso leva muito tempo, às vezes mais do que duas, três reencarnações, né? Eu tenho certeza que eu não vou ficar muito tempo ali, <laughs> vou, vou me mandar volver à Terra né, em seguida, né? O que enlouquecer, enlouquecer, né? tem que enlouquecer assim. Mas eu tenho certeza que se tenho que ser, que tenho Deus a ajustar com a justiça divina, não tem outra maneira senão volver à terra. E volver de, de, de, de bom grado, todavia, tá né? Agradecendo a Deus por isso. Né? E por não nos de volta as consequências de nossa própria atuação, né? Hemos de estar, por lo tanto, constantemente na busca do bem ajudando, aprendendo, servindo, desculpando Assim, sempre nossa atitude refletirá, refletirá né? A siembras de luz, solucionando de maneira segura nosso problema de conexão. Então, na prática de bem, nos vai alejando das correntes negativas que envolvem a Terra por toda parte. Né? Isso, aos poucos, se vai melhorando. Né? Aí se melhora a saúde, você melhora a, harmonia com as pessoas, eh, sua vida melhora em todos os sentidos. Né? E porque a pessoa, quando começa a, a trabalhar por ele próximo, a sua vida se cambia também para melhor. Isso já tenho observado muito. Aqueles que fazem classe de, de mediunidade e começam a trabalhar, ou que não hagam classe, que que trabalham bem, a vida dessa pessoa se vai melhorando. Os problemas financeiros, eh, se, não, se não soube muito, pelo menos se acopla na ilha, na necessidade. Né? A saúde também se vai melhorando. Né? Eh, eu estou aqui com 80 e, quase 83 anos. Né? Estou melhor agora do que aos 25 anos. Porque eu era lleno de ilusões e não sabia bem que caminho pegar. Muita ilusão e pouco, pouco raciocínio para pensar pouco raciocínio para pensar. Então, uh, pensando melhor, nossa saúde também se vai melhorando, isso aí. Porque ao pensar melhor, entramos nas cadenas de luz. E são essas que vêm nos, nos ajudar. Né? <coughs> Também se habla de la oração dominical, né? el Padre Nuestro, né? En el Padre Nuestro hacíamos siete, siete pedidos a Dios, seis o siete pedidos a Dios. Ahora no, ese es é el modelo, mas cada uno puede orar de, de su manera, no es é necesario seguir exactamente ese, esa enseñanza que el Cordero Dios, ese es é el, el, el padrón, mas podemos hacer pela intuição, pela inspiração, né? Eh, basta simplesmente um pedido a Deus, aqui estou, ajuda-me, pelo amor de Deus. Então, o pensamento deve seguir adiante, né? después la palabra. Y né? no hay una, una plegaria que se hace que se queda en el olvido, no. Ella va a ser atendida, si no a hoy, a mañana. Né? Será no tiempo certo, né? E ele agregou mais, né? Onde estão duas ou três pessoas em meu nome, estarei presente, né? Então não se preocupe se a Casa Espírita um dia, um dos outros vai fundar uma Casa Espírita e, ele, e a princípio tenha duas pessoas. Não tem pressão, porque depois vêm outros, né? E é assim, né? La mente é mais poderosa, gerando as enfermidades e desarmonia, que todas as bactérias e vírus conhecidos. La mente. A pessoa que pensa em enfermidade está sempre enfermo. Por quê? Ao pensar, vai criando forças negativas, negativa, negativa, e aí se acaba é, se acoplando, né? A enfermidade se, se agrega né? Então, como dizia o provérbio romano, né? Mente sana em corpo sano, né? Então, para, para ter uma boa saúde, tem que ter o corpo e a alma em boas condições, né? É. é hum. Penetração do nosso pensamento por los espíritos. Os espíritos podem ver tudo o que nós outros Né? Pois nos rodeia sem cessar. Vem e hoje que estamos. As coisas que nós não gostaríamos de, de dizer a nadie, eles sabem, sabem. Porque o pensamento nosso cria formas, cria formas. Né? Aí não sei, não sei, não tem como esquivar-se disso não. O espírito, o espírito pode conhecer nossos mais recônditos pensamentos Sim. Até, até que eu queira esconder de mim mesmo, eles sabem, sabem. Porque pensamento cria imagens, né? Um dia eu tinha um senhor que estava se afetando, né? E um ninho de seis anos, ele disse assim, você está querendo matar aquele homem? Ele homem levou um susto assim, né? Mas é que estava, ele nem riu a imagem do pensamento do homem, né? Que estava querendo matar uma pessoa. Para sua felicidade, ele não matou a pessoa, né? ele foi morto. Depois para a polícia, lá não sei o que, que houve. Então, os niños às vezes tinham uma faculdade muito desarrollada. Né? E ele chamou a atenção do padre, né? tu, quer, tu queres matar aquele homem? Porque ao pensar em matar aquele homem, já, já a forma se pôs. Isso está na gênese da doutrina espírita, né? está aí muito claro. Né? É por isso que os espíritos se acercam de nós, porque leem nossos pensamentos, sabem o que estamos pensando. Né? Agora, não vamos nos, né, nos molestar por isso. Sabemos que é assim, então temos que procurar o melhor caminho, né? Uma boa leitura, uma boa diversão, uma boa né, trabalhar, e cuidar do corpo e da alma, né? É isso aí. Por isso é que o cimento de qualquer ambiente espiritual empieza pelas forças do pensamento. Quanto mais harmônicos são as pessoas que estão trabalhando, a espiritualidade trabalha muito mais, melhor. Aí que haver sintonia, harmonia dos pensamentos. Aí a espiritualidade trabalha eh, bastante mesmo, muito. Né? Diga-me com quem anda e eu te direi quem eres. Né? Depois, diga-me o que pensas e eu te direi quem são tus companhias. <laughs> que é mais fácil saber isso. Né? Uma vez, ali no centro que eu trabalho, é, esse presidente era médium e recebeu uma mensagem assim, é, que nós outros deveríamos andar, andar em boas companhias. Eu era muito ignorante, como sou também um pouco, né? Eu pensei que ele se referia a, a pessoas aqui, mas não, estava se referindo, aos <laughs> sabia, né, dos desencarnados. E aí eu tive que passar por, por assistência espiritual também, né? Então, você fala, temos que andar em boas companhias. eu pensei, falei, bem, eu não ando com marginais aqui na terra, mas não era isso. <laughs> Era marginais de mais mais Massaguá ou mais abaixo, né? Acho que é mais abaixo. né? <laughs> Então, são experiências que vão nos fortalecendo, né? Para compreender essas coisas, né? A grande maioria das tentações que chegam a nós, vêm por o pensamento sugerido. Vêm por o pensamento. E se nós outros acabamos aceitando esse pensamento, já estamos liados. <laughs> Depois, é claro, se deslia nisso, né? mas, mas pode nos, é, nos prejudicar muito isso. Né? É claro que são, são sugeridos por espíritos inferiores. Né? Que, na, na verdade, não existe ninguém na Terra que seja totalmente bueno e nenhum que seja aqui totalmente malo e imprestável. Não. É, quando, quando ele aposta Marcos, Marcos, é, não, não é Marcos, é, uma de Deus mais jovem, Tadeu, Tadeu. Isso na é pergunta a Jesus, porque via Jesus apartar os espíritos com uma maestria impressionante. Os espíritos vinham violentos, Jesus os, os acalmava e os encaminhava. Então ele perguntou assim a Jesus, falou, maestro, os espíritos do mal são também nossos irmãos? Ele, era a resposta de Jesus, Toda a criação é de Deus. Por acaso duda disso que estou dizendo? Né? Falou, el é hombre que usa a toga del mal, um dia usará a toga del bem. Diz assim, né? El hombre malo terá que sofrer para borrar suas, suas faltas e se tornará bueno um dia. Só que não vamos esperar isso. Vamos usar nossa inteligência <laughs> e correr o caminho melhor que se pueda, né? Diz assim, né? É, <laughs> isso. É, <clears throat> escrevendo. Quando Jesus acalmava tormentas, eh, multiplicava os pães, transformava água em vinho, hacía todo tipo de curações, portadores de lepra, os paralíticos, os ciegos e os obsedados. Hacía isso através do pensamento e sua estrutura moral e espiritual. Foi o espírito mais, mais evolucionado e mais perfeito que apareceu nas terras até hoje. Então, e esse é o governador planetário, esse que dirige este planeta. Né? Então, ele sabia que ia encontrar aqui é, inimigos, como o persegue está hoje. Então, porque se perseguiram o maestro em sua infância, antes, após o nascimento já teve que fugir para o Egito, né? Teve que fugir para o Egito. Então, vocês é, vão nos deixar em paz assim? Não, eles vão, vão nos tentar também, né? Vão nos tentar ou nos testar também, né? Então, vocês, é, é hoje, o cordeiro é perseguido, né? Há espíritos de sua época que não, que não, que não, não se melhoraram em nada, continuam perseguindo. Só que estão perdendo tempo. Tendrão que reencarnar um dia. Provavelmente não será aqui, né? Na Terra aqui não. Né? Será em outro canto, em outro canto. Mas não perseguiram e persegue sua obra está hoje. Né? E agregar, e maestro agregava massa ainda. Vosotros podeis fazer tudo o que eu hago e muito mais. Não é broma, não. Isso é uma realidade absoluta. Desde que a pessoa queira. Se queira, né? que ele mesmo assim, todo é possível aquele que crê. Né? Todo então, é possível aquele que crê. É claro que se não consegue fazer um milagre desse, um milagre não, uma curação dessa hoje, você pode fazer amanhã. Né? Todo então, o que pedis em oração, crês que lhe será concedido. O universo conspira a nosso favor. O universo conspira, trabalha a nosso favor. Cuidado, cuidado com o que pides. Cuidado com o que pides. Às vezes a pessoa está pedindo uma coisa e está insistindo com aquele e aquele vendo. E depois vai se arrepender de ter pedido aquela coisa. Né? Por isso eu disse assim, cuidado com o que pide. Assinado, universo. <laughs> Deixa eu ver uma coisa aqui. Bueno, aqui já vou parando de falar e agora vamos continuar eh, respondendo algumas dúvidas que por acaso pueda surgir por aí, né? Si este, yo puedo responder, si no tiene José Manuel, Redón, Blas y otros tantos ahí. Ah. Hola, buenas tardes. Yo me, eh, que me acerque más. Yo me gustaría si podías ampliar un poco más lo que has dicho de la energía en colores, el significado del color que tiene cada color. No sé si puede ser. Porque todo en el universo, todo vibra, todo tiene movimiento, color, luz. ¿eh? Eh, hay, energías policrómicas, muchas luces. Eso es energía. lo más desarrollado es el plano, más, luz, más luminosidad. Y la cosa es así. Eh, la vida camina en la luz. La vida camina en la luz. ¿Qué quiere decir eso? que quanto mais cerca do centro, quanto mais cerca de Deus, melhor. Quanto mais se aleja de Deus, pior. A vida vai se, se estropiando. E quanto mais se acerca do centro, e para cercar, se, se acercar do centro, não é preciso é, ser um médium de, de elevado, com o pensamento bem dirigido. Tinha um escravo no Brasil Colônia, que eh, ele diferenciava dos outros escravos. E, e estava sempre alegre, sempre, sempre tranquilo. Isso molestava o dirigente da senzala, os outros, e resolveram a segui-lo um dia para ver o que ele fazia de melhor, diferenciado dos outros, para estar sempre alegre. Simplesmente ele pegava sua ferramenta, ia ao campo para trabalhar sua senzala, ali era escravo, né? chegava debaixo de, de um árvore, tirava o sombreiro e dizia assim, Senhor, negro viejo está aqui, solo. Mas era um pensamento sincero que ele o deixava bem o dia todo. Então não é necessário eh, orar muito, se poder de rodilha, com todo respeito ao que acesse, para chegar a Deus. Um bom pensamento, vuela, vuela, vuela, vuela. Vai. Quando se pede com sinceridade, a resposta vem. Se não vem de pronto, vem pela noite ou pela manhã. Ou por inspiração, ou por, por, ou por evidência. Também se, se corre informação. Sim? Yo creo que tá né? aparte de eso, como muy bien explica los pensamientos vibran, son energía y al mismo tiempo son imágenes mentales. Y la imagen mental tiene un reflejo en la luz. Es decir, en función de si esos pensamientos son más elevados o menos, la intensidad de esa luz es de una manera o de otra. Los pensamientos negativos son oscuros, son realmente los positivos son entonces, hoy en día la ciencia, la neurología nos demuestra mediante Cerebrales cerebral en el cerebro de las personas que en función de los determinados pensamientos lo que está diciendo Fernando es la realidad. Vibran de una manera concreta y la luminiscencia de sus pensamientos son, en función de su naturaleza, positiva o negativa, de una manera o de otra. Lo que dice hoy ya lo demuestra la ciencia. ¿Se puede hacer daño con el pensamiento? Mucho, mucho. ¿Cómo? se puede hacer mucho daño. No precisa hacer trabajo, no, pensamiento, solo, solo el pensamiento mal ya es. Porque llega persona de la casa espírita diciendo así, eso era un, mal hecho para mí. <laughs> No, no, no que la persona tenga hecho trabajo en las encrucijadas, ahí, no. pensamiento. Toda persona que, que, que tiene envidia del otro, que, que, que tiene odio del otro, rancor, ya está mandando negatividad. E os espíritos, ao contrário da luz, se aproveitam desse, dessa eh, energia negativa e pintam a pessoa e as coisas se, <laughs> se põem de, de, de, cabeça para baixo. Né? Assim. Então você pode ser muito bem ou muito mal com o pensamento, depende do que estiver pensando. Fernando, eh, a, lo, que estabas diciendo que el pensamiento puede dañar, dependerá también del que lo recibe, el grado de elevación que tenga para aceptar ese mal, esa envidia o ese daño. Eh, cuanto más elevado sea, considero que ese daño no llega, ¿no es cierto? Sí, el primero, ¿cómo fue la pregunta? lo que pregunta es el receptor del pensamiento mm. en función de si está en la misma frecuencia ah, que el que emite el pensamiento, si le, hace, daño o no. Se acopla. Es decir, acabamos de tener una prueba de lo que es la transmisión de pensamiento. Porque yo iba a cogerle el micrófono a, Fernando para aclarar esto mismo que tú has preguntado. Entonces has captado el pensamiento y lo Una pregunta de un eh, responde la duda del otro. <laughs> Exacto. un tema muy interesante. Tiene que haber más preguntas. Y, eh, y varios, varios un, me refiero a un grupo, con pensamientos positivos, sumando todos esos pensamientos, pueden ser más positivos con la comunicación espiritual de, de los de arriba? Ah, ¿Me he explicado bien? Pregunta si los pensamientos positivos en grupo de varias gente, si son más positivos y tienen más fuerza. Mucho más. Cuando se agrega más, más la corriente mental, más, más vuela, más acción. Cuanto mayor el grupo de personas que, que se tiene el mismo pensamiento, ¿no? Tiene que estar Tiene que, que, que, que convergir para o alto, aprimorar para o alto. Todo pensamento equilibrado em um sentido solo. Aí, eh, cada, quanto mais, melhor, mais aumenta a corrente. Porque temos um magnetismo muito grande em nós. E esse magnetismo vai onde estamos pensando. Por isso, o maestro tinha o maior magnetismo a Terra, estava com ele. ¿eh? Né? Mirava, curava, fazia tudo o que necessitava por el magnetismo. Porque nossa palavra, nosso orar, nossa mirada está sempre impregnada de uma força magnetiva muito grande, ou quando a pessoa não tem conhecimento, às vezes mira uma coisa e, e cria problemas ali. Não é que é mala, é que não, não, tem, eh, não tem conhecimento, mas tem magnetismo, tem mediunidade e, e joga coisas negativas a pessoas. Né? Por isso é necessário eh, melhorar-se. que el magnetismo es para curar las personas, mas curar a uno primero. Y después se ayuda a los espíritus a curar a las personas. Tienen personas que miran una planta y ela se esturrica toda. En punto, se, né? E ¿eh? ¿Eh? tem, às eh, vezes, pessoas miram que no está bien y la crianza luego se, se apruma, Sí, Fernando, una pregunta. qué consideras, qué consejos darías a una persona para mantener el equilibrio psicológico? Una persona que tuviera dificultades en la vida, ¿qué, podríamos, qué podrías decirle para, tratar de mantener o conseguir el equilibrio psicológico? Bueno, cuando hicieron una pregunta al apóstol Pedro, eh, ¿cómo se librar de las tentaciones que son los pensamientos malos? Él dice, yo solo conozco dos cosas, las manos y el pensamiento en el bien, que de trabajando y pensando el bien. Ahí, porque cuando estamos trabajando con alguna ocupación, estamos envueltos en de la inteligencia. Y ahí, cuando estamos, cuando nos acercamos de los mejores, mejoramos también. ¿eh? Eh, Fernando, ampliando la pregunta que te ha hecho Manolo, respecto al pensamiento grupo, yo quisiera llevar eso, eso un paso más adelante. ¿Qué podrías decir del pensamiento colectivo? Y cuando digo colectivo me refiero, por ejemplo, a una agrupación extensa, un país, una región, un, grupo muy extenso. ¿Qué impacto tiene a su alrededor? ¿Podrías ampliarnos? Sí, si el pensamiento, si las personas se agregan con pensamiento de hacer el bien, es ayudarme. Por eso tiene aquí una afirmación de la doctrina espiritista, que está vaciada en el enseño de Jesús. Todas las asociaciones de la tierra, políticas, social y económicas, que no se apoyen en las palabras del maestro, serán como eh, la casa construida en, la arena. Y aquellas que se apoyaren en la enseñanza del maestro serán como la, la casa construida en la roca. ¿Entendió? Es eso, el objetivo de que se hace. Eso en una industria, en el comercio, en la agricultura, donde se una personas con el buen pensamiento, tiene, tiene acceso, tiene fundamentos ahí. ¿eh? ¿Las preguntas? ¿O hago yo una matización? Ah, allí hay una pregunta. ¿Qué se puede, mm, eh, se puede hacer para contrarrestar esos pensamientos negativos? Cuando te mandan un pensamiento negativo, ¿qué puedes hacer para contrarrestarlo? Ah. Hay que parar un poco, pedir ayuda, <laughs> pedir a Dios que nos ayude, y pedir con sinceridad. Ahí se aparta, porque cuando se pide, se recibe. Entonces, ese es el problema que tenemos casi siempre. Que los pensamientos pueden ser nuestros o pueden ser sugeridos también. De cualquier manera, tiene que recorrer la oración, Como dijo, como dijo Pedro, las manos en el bien y el pensamiento también en el bien. Porque cuando estamos trabajando, obrando de cualquier manera, estamos conectados con las fuerzas de la inteligencia. ¿eh? Y además, si a la hora de pedir y de orar pedimos por aquellos que nos mandan ese pensamiento negativo, automáticamente cortamos la conexión y la frecuencia que puede haber. Hay que orar por ellos. Hay que orar por ellos porque ellos son personas enfermas que no saben la fuerza del pensamiento. Yo quería matizar anteriormente dos cosas. La primera, como muy bien han dicho, somos lo que pensamos. Y es así. Nuestra realidad es el pensamiento. Y luego una cosa importantísima que no quisiera que pasara desapercibida, y es el hecho de que todos vivimos en un océano de pensamientos propios e inducidos. A nuestro alrededor, en función de nuestras vibraciones y nuestros pensamientos, conectamos, como él ha dicho muy bien, perfectamente, con pensamientos que están en la misma sintonía que la nuestra ese tipo de conexión que muchas veces, la gran mayoría de las veces es de forma inconsciente, nosotros vamos por la vida, vamos pensando y no nos damos cuenta, alimenta, nutre nuestra mente y nuestra condición y nos hace enfermar si son pensamientos negativos o nos hace estar en un estado de bienestar y de equilibrio si son pensamientos positivos. De ahí que veamos la importancia que tiene lo que Fernando nos ha explicado la ha explicado muchas veces, que agregamos, asimilamos digámoslo así, confrontamos y conformamos nuestra estructura mental en función de cómo pensamos, porque estamos atrayendo pensamientos de la misma frecuencia y los estamos alimentando en bucle. De ahí que muchas enfermedades mentales precisamente proceden precisamente de esta actitud desconocida que todos tenemos y que unas personas son más sensibles para ello y otras menos. Es muy importante comprender que la fuerza del pensamiento y la manera en cómo nos afecta es realmente algo tan importante que equilibra o desequilibra nuestra salud y nuestra forma de caminar por la vida. Si nosotros caminamos por la vida con el bien y con pensamientos nobles, siempre vamos a encontrar un refugio, siempre vamos a encontrar ayuda. Nadie está solo. Hay que estudiar siempre. Hay que estudiar siempre, tanto aquí como más allá. Porque você chega de duas maneiras a allá. Ou você chega com a consciência tranquila, ou você chega com a consciência atormentada. Se chegamos com a consciência tranquila, vamos nos invitar a trabalhar pronto, não vai demorar muito. E se chegamos com a consciência atormentada, vamos para, se saímos daqui com depressão, chegamos ali com depressão também. E há psiquiatras ali também. estamos los psiquiatras de allá, aparte de nós de acá, claro, <laughs> evidentemente. Então, é, aquele que, que, que, deixa a terra melhor, se queda melhor ali. Aquele que, que deixa a terra com raiva, com ódio, com mágoa, com alguma coisa, vai demorar muito para, para arregar-se arregar ali. E queria dizer uma coisa também sobre o pensamento. Nós sabemos bem que a Índia se libertou do domínio inglês através de Mahatma Gandhi, é O pensamento. É o pensamento é que libertou a Índia do domínio inglês. E ele dizia assim, que uma pessoa de pensamentos positivos aniquila 200 de pensamentos negativos. Então você pode romper qualquer rio que tenha por aí eh, através do nosso pensamento. Tem uma força muito poderosa, mas tem que, agregar-se a outras forças também. Né? Um, um, espírito que, que não se portou bem na Terra, porque estava dominado per, per, pelas tinebras, eh, me pediu oração, me pediu oração. E eu hago, mas eu, onde ele está, eu não posso solo. Tenho que <laughs> chamar ele guia espiritual para ir comigo ali, a ser uma pregária. Ele me pediu isso aí. Né? Então, nós outros podemos fazer. Agora, não vamos sair orando por aí, porque às vezes vamos é que se preparar sempre. Por isso as escolas da casa espírita nos, nos deixam aparejado, aparejado, tá certo? Sim, aparejado para fazer, fazer essas coisas, né? Porque, por exemplo, eu fui um dia Yo iba en, la penitenciaria, en el cárcel también, con otras personas. Y cuando yo tenía que ir solo, yo no me sentía mucho a gusto, <laughs> no. no me sentía, iba porque tenía que ir, pero no me sentía bien, no. Eh, y una vez yo fui a hacer un evangelio en el hogar, y a pesar de ter preparado, yo levé un trampazo allí, pero <laughs> no paré con eso, no, porque no querían que yo fuese en aquella casa. Por eso es bueno cuando se, tiene que ir a alguna casa a atender a alguien que está enfermo, que van tres o cuatro personas. Ahí La corriente, que dijeron ahí, la corriente, cuanto más, significa eso la pregunta, Cuanto más personas agregadas a la corriente mental, mejor, para, el trabajo del bien. Eh, Fernando, ¿por qué las personas que están bajo la influencia de la droga, que fuman porro, eh, pastillas, o está bajo la influencia del alcohol. ¿Es tan difícil poder salir y coger un estado mental para pedir ayuda? Porque lógicamente cuando se encuentran bajo esa influencia, eh, las fuerzas negativas están sobre ellos, ¿no? Sí, sí. Es, difícil dejar las drogas, es, muy difícil. Dejar la droga no es tan difícil. No volver a las drogas es el problema. La persona puede dejar por dos o tres meses y después volver de nuevo. Entonces, eh, y e la droga es una, es, una epidemia que está por toda parte, por parte. Y, e, y, e los, más visados son, los jóvenes, los niños. Esas que son las, personas que más pillan para eso. Entonces la droga es, un um problema muy serio, porque desestructura a toda la persona. Su, sistema nervioso es el primero que se, que se rompe. E aí a pessoa começa a, a sofrer e, e, quando a pessoa usa droga, generalmente, é, acaba influenciando toda a família negativamente. Né? Negativamente, a pessoa que tem esse vício é, envolve toda a família em preocupação, em coisas negativas. E tem outra coisa também. Deixa eu lembrar aqui que se, se, se saiu lá, coisa aqui por, por errado. Quando a pessoa empeça por esse caminho, é, a princípio, ele é, experimenta a droga. Depois, se lhe gusta, se sente necessidade de volver. Aí, se não tem dinheiro, começa a roubar em casa primeiro. Aí, isso é coisas, começa a roubar em casa. Depois, passa a roubar, ela cai. E aí já viu o que, o que ocorre, né? Então, essa, essa é terrível. Isso aí é, um, é, um, é uma epidemia, é um, fra, é um, um flagelo, né? Sim, sim. É um flagelo da humanidade é nos dias de hoje. Um flagelo. Um flagelo. Então, é, como, se, como se lida com esse problema? Se hace o que se pode, né? Porque não, não podemos cambiar os outros. Se pudermos, íamos a converter as pessoas todas em, em mas não se pode, porque a evolução é individual. Cada um tem que caminhar com suas próprias patas. né? Temos que ser solidários, uns com os outros, ajudar o que puder, mas cambiar eu não conosco nada. Ni o maestro isso isso. ni, Nem Jesus, isso, cambiar as pessoas, em sua em sua em sua terra, não isso, hizo curação. <laughs> Não acreditava nele, ¿eh? né, Francisco? Aqueles que ele curou é porque são pessoas que estavam em via de, de liberação. Esses foram curados. Né? E para, e para complementar alguma coisa, eh, quando o maestro caminhava, se acercaram, <coughs> lhe chamaram por el nome, 12 pessoas que estavam com lepra, 12. E ele disse, Jesus de Nazaré nos, nos, nos ajuda. Nos... Então Jesus se acercou e disse assim, que se a hecha a vossa vontade, e como ele tinha poder, curou os doces, dos, os doze de uma vez só. Aí depois, solamente um veio agradecê-lo. E ele perguntou, e cadê os outros? Eu curei 12, cadê os outros? Quer dizer, significa que os 11 não foram curados. A, enfermidade volviu. E aquele que, que vindo agradecer a Deus, esse ficou curado, os outros não. Então a pessoa tem, tem que, quando recebe uma, uma bendição, agradecer a Deus. E quando ocorre alguma coisa negativa, temos que sacar daí alguma experiência, alguma experiência. ...y e siempre se queda una experiencia de, eh, buena, de, un um sufrimiento... porque ahí después fica el rescaldo, Fica, se quita algo de bueno, Hola. Eh, enhorabuena primero por la conferencia. Quería preguntar si una persona eh, tiene, mm, a través de un cierto autoconocimiento que una persona que, que coja esa senda de, del autocontrol que hablábamos y del autoconocimiento puede llegar a discernir qué pensamientos son propios y, qué pensamientos son inducidos? ¿Cómo? Una persona puede diferenciar, distinguir pensamiento propio y pensamiento inducido. Ah, ¿Cómo lo puede distinguir? ¿Cómo, puede distinguir? A veces son pensamientos que son nossos, às se hace? Es difícil saber eso Sabe como se faz isso? Se aparta um pouco, hace una pregar a Deus e pida um esclarecimento sobre isso. Aí vai vir. ¿Está certo ou negativo? Vai, vai vir pela intuição. Ah, aclarando o tema de, la, de, de, las drogas que perguntou, quem que Greg perguntou lá? Pepe. Olá, Pepe. Eh, drogas acontece o seguinte. A pessoa que começa a usar drogas é, ele, corpo espiritual, você vai, você vai criando é, buracos, você vai criando agujeros, agujeros, agujeros E aí é que se mete toda a negatividade, você entra por esse agujero Por isso é que é difícil a pessoa se reequilibrar, é por isso, porque se, você rompe lá, aquele círculo de proteção. Como está ocorrendo no nosso planeta hoje? Nosso planeta, aquele lá... lá né? La, aura de, protección que se, llama, ¿cómo se llama aquí? Sí, aura Entonces, eh, la, psicosfera, ¿no? Eh, entonces, con la polución que está corriendo, va a ser rompiendo. Las, las hileras están se deshaciendo y el calor aumentando y el cambio de la temperatura se, se, cambiando de día por la noche o a la tarde. Entonces, la Tierra tiene también su aura de protección. Por isso, temos que cuidar do planeta, né? Eu pensava que Brasil era, por exemplo, um país que, que não tivera poluição, mas vamos ver que dos que, um, é o quarto no mundo em poluição. O primeiro é China, Estados Unidos, por aí. Mas eh, o Brasil está no quarto lugar, por causa do desmatamento. El contrabando de, de la, la a causa de la deforestación, la desertización que se hace allí. Entonces, tenemos que agradecer a Dios siempre por, por ter esa comprensión de estar en la doctrina y hacernos pues, lo mejor que se pueda, mejorar siempre, tener, se esforzar para tener bons pensamientos y aquel pensamiento que no es bueno, pedir a nuestro guía que nos ayude. Ese eso está siempre cerca de nosotros, hay que pedir. Sí, siempre. Eh, una, una, matización también. Él ha estado explicando que el periespíritu se deteriora precisamente con el consumo de drogas, pero tiene un reflejo también en su parte biológica. El cerebro también se deteriora, porque las neuronas cerebrales, con el uso y consumo de drogas, van muriendo más rápidamente igual que ocurre con otras adicciones, como el alcohol, por ejemplo. Entonces, eh, es mucho más difícil a la persona que posee ese tipo de adicción salir de ese momento porque tiene tanto el cerebro deteriorado como el perispíritu agujereado. Entonces, ese tipo de cosas eh, perjudican mucho a la hora de una recuperación, pero si la persona tiene voluntad, y si la persona pone esfuerzo y tiene voluntad para dejarlo y recibe ayuda psicológica y ayuda espiritual, ¿eh? puede perfectamente salir de ahí, salir de ahí. Todo depende de la persona. ¿eh? Todo depende de la persona. Eh, Fernando, ya que te tenemos aquí en Villena, eh, aprovecho la ocasión para que eh, por lo menos me aclares a mí, eh, siendo Brasil un semillero, digamos, de, un, conglomerado de, rituales o ideologías distintas, varias religiones, ¿cómo es posible que allí los trabajos, digamos, que puedan hacer los hechiceros, digo yo, ¿eh? eh los trabajos que puedan hacer, esas energías que ellos hacen, ¿eh? eh no, mm, digamos, no han eh, llegado a comprender que de hacer un trabajo a explicar otro, esas energías, en algunos casos, en rituales, que, puedan ser, digamos, dañinas o muy perjudiciales. ¿Por qué esa diferencia entre esos trabajos, digamos, más, más terrenos, más terrenos, más, más al suelo. Y mm, hay una diferencia tan grande espiritual por otras ramas. Esa diferencia, ¿por qué siendo Brasil así eh, es, tan, es tan diversa y tan difusa? la pregunta cuál es. La pregunta, los hechiceros, digamos... los hechiceros que hay en Brasil, como los hay aquí, como los hay en Francia... Como las energías, las energías, ¿cómo las trabajan ellos? ¿Cómo las trabajan sí, las energías? y no comprende que pueden ser muy perjudiciales de estar que cada persona tiene una condición moral y entonces si esas personas consideran que haciendo eso es lo correcto, pues hacen eso. Igual que otra persona mata, otra asesina, otra roba, las personas tienen una condición moral. Y entonces el que hace esas prácticas para perjudicar o perjudicar a otros, es una cuestión suya, no tiene nada que ver con lo que se está. Bueno, pero ellos eh, entiendo yo que están en una posición, digamos, eh, bastante aclaratoria en este, caso porque ellos están ahí muchos años ya y podían haber comprendido la situación. El que una persona esté muchos años cometiendo el mismo error y equivocándose, actuando en el mal, no quiere decir que tenga razón. ¿eh? el que actúa bien, actúa bien en todas las corrientes espirituales, tanto si es cristiano, budista, musulmán, espiritista, lo que sea, eso no importa. El que actúa bien, actúa bajo las leyes de Dios y ese se encamina correctamente. El que actúa mal y realiza prácticas que no son las correctas con la ley de Dios para sacar un beneficio o para perjudicar a otros, ese tenga la afiliación que tenga o la etiqueta que tenga o no tenga ninguna, esa persona se está equivocando y sus pensamientos son erróneos y e equivocados. Y es eso, no es otra cosa. Es tan sencillo como eso. Tú actúa bien donde estés, hazlo bien en donde estés, tanto si eres ateo, como si eres creyente, como si eres de una religión o de otra. Tú actúa correctamente. Actúa con arreglo a las leyes de Dios y no tendrás ningún problema. Tus pensamientos serán nobles, positivos, tu salud será buena, correcta, irás por la vida muy bien cumpliendo tu compromiso espiritual. Ahora, si actúas equivocadamente, pues evidentemente luego recogerás en el dolor y en el sufrimiento aquello que haces de mal a los demás. Él habló de Cheron, ¿eh? Él habló de ¿eh? Claro. Entonces, los, dos hechiceros trabajan, son medios también, tienen mediunidad, solo que del otro lado. Es como la magia negra, no han habido magos, negros, pues ya está. Así ah, es, es, Utilizan las energías negativas para sus principios, ahí tienen la fuerza de pensamiento. es muy importante hoy en día. No, hombre, no. Brasil, España, Francia... Sí. En todos los lados hay personas que, hacen magia negra, que utilizan las energías espirituales para hacer daño. En todas las en todas partes. todas partes. Hay, hay, sí. Donde hay medianeros hay buenos y malos. Exactamente. Sí, Fernando, quizás lo que debería, deberías explicar es que Brasil tiene 200 millones de habitantes y que hay un cruce ahí de culturas y de religiones y de, claro que eso hace que cada uno mas por qué secretismo religioso? Porque cuando la descubierta de Brasil eh, portugueses, españoles y otros más, llevaron esclavos de la África para allá era para darles empleo, y les dieron palizas también, ¿eh? esclavos en España. Entonces, ¿cómo ellos iban a se defender? Usando ese recurso, la mediunidad oculta. Hacía los trabajos para mejorar. Tiene un libro, es un guía que trabajó con Gaspareto, Calunga. él decía lo siguiente, <clears throat> que cuando estaba aquí en la tierra, eh, su madre era muy hermosa, era una negra, mas muy hermosa. Y la dona de la censala con ciúmes de ella mandó quitarles las muelas, Quitar las muelas también. para que não <laughs> eu tentasse ser marido, com certeza. Bueno, ela desencarnou, foi mais para allá. E Calunga, que era seu filho, mais tarde desencarnou. E la procurou allí. E a madre disse assim, não, agora não se hace mais mal, aqui aprendi que temos que seguir o cordeiro. Então, <laughs> porque ele queria aprender com sua madre para volver a prejudicar. Mas a madre lhe disse, não, aqui eu aprendi que temos que trabalhar e marchar ao lado do cordeiro. Né? Porque ele sofreu muito, mas é, quando chegou ao mundo espiritual, teve ajuda também de outros espíritos, se melhorou, se esclareceu e viu que o caminho melhor era seguir o bem. Por isso, ele Calunga, quando deixou a terra, queria saber dele para, para prejudicar a pessoa. Ele falou, amigo, não, isso não, não é assim, aqui, aqui. Então ele foi melhorando y trabajó y trabaja más allá. Como él ha explicado durante el transcurso de la charla, la mediunidad la tiene todo el mundo. Lo que pasa es que uno las tiene en un desarrollo o en otro. Entonces, la mediunidad es algo neutro, es una facultad orgánica que todos tenemos. ¿eh? Entonces, en función de cómo la uses, si la usas para el bien es extraordinaria, o si la usas para el mal, causas perjuicio a los demás y nos causas a nosotros. Entonces, las prácticas, los rituales de pueblos primitivos, de hechiceros, de magos y tal, se basan en ese dominio, en ese control de las energías, pero va en función de la moralidad de la persona el usarla para una cosa o para otra. Si la persona la usa mal, pues tendrá que atenerse a las consecuencias. Y todos sabemos que las leyes de Dios son perfectas y si no en esta reencarnación, en la próxima recogerá lo que ha sembrado. Lamentablemente, el sufrimiento te devuelve el mal que haces a los demás. Y cuando no entiende esas consecuencias es porque no se entiende la reencarnación y la ley de causa-efecto, la ley del karma, una serie de leyes que afectan y que son tan importantes porque el pensamiento, como él ha explicado durante el transcurso de la conferencia, es lo que configura lo que somos, somos lo que pensamos. Y entonces, como somos lo que pensamos, si la persona piensa en hacer mal y obtener un beneficio a través de ello, pues lógicamente se va nutriendo y alimentando de toda esa serie de energía, incluso tiene más fuerza para hacer el mal o más fuerza para hacer el bien. Volviendo al asunto que Jadot habló de la magia negra, allí eh, no son buenos no mas muy inteligentes. Hay cientistas de todo nivel de inteligencia allí metidos. No son buenas personas, no. Eh, son inteligentes, mas no, <clears throat> que reencarnar también un día para mejorar, Borrar el mal hecho que están haciendo. ahí. <coughs> tomar un poco de agua. Buenas tardes a todos. Bueno, yo quería preguntar, eh, Fernando, largo de la conferencia me ha parecido oír que la, o sea, la, la mente, los pensamientos son leídos por, por el espíritu. Entonces, a tenor de lo que estábamos diciendo, si nosotros estamos en un estado negativo y los espíritus leen esos pensamientos, igual podemos atraer a, a malos espíritus perturbadores o a buenos espíritus si estamos en buena frecuencia, ¿no? Entonces ahí hemos de estar en guardia, o lo que tú decías, ¿no? en estado de, de... O sea, explícate un poco más... más... Vamos ver, vamos ver se, se me consigo ser, ser claro nesse assunto aí. <clears throat> Às vezes <clears throat> a pessoa, <clears throat> oh, perdão, às vezes a pessoa planeja fazer uma viagem. Então se vem um pensamento assim, não, não te vai porque o avião pode cair, ou não te vai porque depois vai ter problema. Então vêm três, quatro pensamentos, confundindo a pessoa. O que você faz numa hora dessa? Se aparta um pouco, se respira tranquilamente y lleva el pensamiento a Dios y hace una pregaria. Me ayuda, me esclarece esa duda aquí. Y punto. Daqui a poco viene. Puede arrumar la maleta y siga. O no va, o pues, Entonces, hay que, hay que orar siempre. En dudas, tiene que orar siempre. Él te ha dado la, solución, lo que tienes que hacer ante la incertidumbre. ante una decisión que debas de tomar que sea importante, que en principio la tienes clara, pero en el momento de ir te vienen pensamientos contradictorios para no para no verse influido y saber que realmente esos pensamientos son los correctos, te apartas, te retiras, te relajas, pides ayuda, haces una oración y antes o después te llega la solución y te llega la decisión que debes de tomar, porque ellos te van a ayudar espiritualmente. Hay veces que eh, a raíz de esa frecuencia o de esos estados en los que entramos negativos, pensamos de forma negativa o incluso nos vemos envueltos en unos ambientes determinados, atraemos esos espíritus que piensan de esa misma manera. Entonces, en el tema de las drogas y en el tema, por ejemplo, del alcoholismo, en realidad en el tema de todas las adicciones hay un aspecto también muy importante y es que la atracción de determinados espíritus desencarnados que vivieron y que también fueron víctimas de la adicción, drogadictos, alcohólicos y tal, se acercan a la persona que está en esa misma sintonía para aspirar las energías, el éter, que el perispíritu de esas personas que están en esa condición transmite. Y de alguna manera, como no tienen cuerpo físico, de esa manera se sacian. ¿Qué es lo que hace? Eh, digámoslo así, nutren todavía más el deseo de la persona con cuerpo físico de seguir drogándose y de seguir bebiendo. Lo alimentan todavía más. Hasta cierto punto la palabra es, lo vampirizan un poco, lo vampirizan espiritualmente. Y eso hace todavía más difícil, más difícil, que la persona salga de ese estado. Todo es a través del pensamiento para que veamos la importancia que tiene, el nivel de la frecuencia y, de, la frecuencia lo que deriva en nosotros. Mira, había un sabio muy importante en el siglo XVII, uno de los más grandes sabios de la humanidad, que se llamaba Blaise Pascal. Por algo que ha comentado Fernando, Fernando ha dicho en el transcurso de la charla, si tú tienes una manera de pensar y a la hora de actuar no actúas correctamente, al final cambia. Y efectivamente es así. Pascal decía una frase que es lapidaria. Decía, si no actúas como piensas, terminarás pensando como actúas. Entonces, ahí en esa frase está recogido precisamente la necesidad que tenemos de pensar bien, de forma correcta, de forma noble y elevada. Porque si no, al final vamos a actuar en contra de lo que nosotros mismos queremos y nos vamos a contaminar, como lo ha explicado en la charla. Al final te vas contaminando de esos pensamientos negativos, incluso sin querer tú actuar mal, actúan mal, porque esos pensamientos te están nutriendo constantemente, los estás asimilando. ¿Es así, Fernando? Sí, ¿No es Exactamente, Continúa tú si quieres. <clears throat> Es por ahí, ¿no? Porque a veces uno entra en un, autobús, o entra en un coche, o entra en un, tren, y, y allí puede coger, con la manera de pensar, puede agregar a nosotros. algún pensamiento que no sea bueno, algún, algún hermano que no está bien, puede se acercar de nosotros y los, los llevamos juntos. Porque cuando estamos solos, temos seis acerca de nós outros. Né? <laughs> Paulo de Tarso diz que temos em nossa cabeça uma nuvem. Becerra, mais modesto, diz que temos seis quando estamos solos. Bom, isso não quer dizer que eles vão nos perjudicar. Só se prejudica se, se eu der lado a eles. Sempre a falar mais de nós outros, <coughs> Mira, voy a decir una cosa aquí, hablar más de otros... <coughs> Yo estaba un día en la, ¿cómo se llama allí? Eh, un país de Escandinavia allí. Suecia. No, no, no es Suecia. Eh, Dinamarca, Dinamarca. Estaba en la Dinamarca. Eh, Fernando, está claro que la realidad es que nosotros no dominamos normalmente el pensamiento, sino que más bien suele dominarnos a nosotros. Eh, vista la importancia que tiene, eh, sería más conveniente o sería interesante incluso necesario eh, dedicarle más tiempo a la educación y a la disciplina del pensamiento. Sí, sí, eso se hace a través de la buena lectura. Se hace a través de, la buena lectura. Cuando se lee <coughs> uma boa obra, se, se, se corre sempre é, equilíbrio para superar essas coisas aí. Sim, é... Lo que él está comentando es que a raíz de los pensamientos positivos que en una buena lectura tú puedes adquirir, comprender y asimilar y llevar a tu vida, pues lógicamente estás disciplinando hasta cierto punto tus pensamientos, porque los estás nutriendo de todos esos altos contenidos de espiritualidad y de bien que realmente en una buena lectura aparecen. Y entonces eso pues te ayuda a modificarte. Yo sé que a lo mejor tú también te refieres a, por ejemplo, a la práctica de la meditación, a la práctica de determinadas áreas que nos ayudan a hacer una introspección profunda para poder estar en mayor disposición de controlar nuestros pensamientos negativos y tal. Pero quizás la forma sencilla de empezar es como realmente dice Fernando. Con el tiempo, cuando uno ya tiene conocimientos espirituales y ya ha profundizado y sabe exactamente cómo funcionan las cosas, puede hacer unos ejercicios de introspección personal que le van a ayudar a una mayor realización. Pero lo importante es que nuestro pensamiento esté siempre alimentado y, realmente nutrido de pensamientos elevados, de pensamientos de bondad, de pensamientos de perdón, de pensamientos de amor, de pensamientos de eh, todo aquello que realmente es lo contrario a lo que estamos viendo constantemente en la calle. ¿eh? Pero es que es por interés nuestro, pensemos incluso egoístamente, es por nuestro propio interés. Aquello que pensamos en lo que somos y aquello en lo que nosotros vibramos, ¿eh? realmente es las frecuencias con las que conectamos. perdona, la meditación y la oración son las herramientas importantes para que el pensamiento realmente esté equilibrado. Dice que las malas conversaciones <clears throat> corrompen los buenos costumbres. Las malas conversaciones corrompen los buenos costumbres. Yo estaba en el aeropuerto de Dinamarca, ya <clears throat> había hecho una, una charla pequeña. Y ya estaba en la, sala de embarque y estaba sentado con un amigo conversando. Y él empezó a conversar cosas del Río de Janeiro que ya habían se pasado en un grupo espiritista. No era cosa buena. Aí começou a hablar, a hablar, y yo comecei a me sentir mal, porque médias assim, né? Entonces yo percebi que la energia estava vindo péssima. Eu falei, yo estoy con algo aqui. Ele falou, é bom parar con la conversa? Eu falei, pare ahora! <laughs> Porque empezar começar essa conversa estaba alimentando las fuerzas de la ignorancia, ¿no? porque no são malos, são ignorantes. Então eu não podia eh, do, do doutrinar espírito aí no aeroporto. Exacto, né? exacto. <laughs> Isso é coisa para a casa espírita, né? Para casa espírita. Então, as malas conversações sempre atraem negatividade. Então, conversar de coisas positivas e coisas buenas. Eu estava eh, no domingo falando com minha sobrinha, falando de coisas, de, de indústria, de comércio, da moda, da cultura, de isso, daquilo. Não falamos de, de, de espiritismo. Quando eu joguei a casa, Daí un um rato, a entidade em que está siempre cerca, me dijo en enquanto tú hablas, nosotros trabajamos. trabalhamos. <laughs> nosotros somos instrumentos del bien cuando empezamos a conversar cosas lógicas, Como él dice, somos instrumentos del bien y realmente, como hemos dicho al principio, los pensamientos tienen su propia imagen mental y esa imagen mental nutre en una conversación maledicente, como él ha dicho, de energía negativa. Y la persona que es sensible, que es medium, capta esa energía y se pone mala. ¿eh? La persona que es ignorante sigue alimentando esos pensamientos y se va con ellos. Y lógicamente al final eso degenera en enfermedad. Entonces, siempre que podamos, nuestra actitud de pensamiento nos llevará a una acción acorde a ese pensamiento. Seamos consecuentes y si queremos actuar en el bien, comencemos por pensar en el bien. Porque pensando en el bien y trabajando en el bien es como realmente se consiguen las cosas. Más preguntas. Y la salud es muy importante en este campo. ¿eh? Hoy en día hay una disciplina científica dentro de la medicina que se denomina como psiconeuroinmunología, que lo que estudia son las emociones y los pensamientos. Los pensamientos y las emociones es lo mismo, son primos hermanos ¿eh? Y realmente cuando uno tiene emociones tóxicas, pensamientos de odio, de rencor, todo eso degenera en una serie de toxinas que afectan al periespíritu, la vibración negativa del pensamiento afecta a los centros de energía del periespíritu que al mismo tiempo condicionan a las células y depositan una serie de toxinas que dan origen a las enfermedades. Así que pensemos bien si queremos estar sanos. Voy a dar otro ejemplo aquí. Yo trabajo en un centro espírita y ahí se hacía un almuerzo los domingos para pagar el alquiler de la, casa. Entonces aquel día el cardápio era estrogonofe. ¿eh? strogonoff es comida alemana, ¿eh? Estrogonofe. Entonces, ah, cuando terminó el almuerzo, almoço, eh, fiquei sabendo no outro que una persona pasó muy mal e casi fue foi parar no hospital. Me preguntaron a mí, ¿qué que tem? Yo no eu nada. Ninguém sentiu nada. Só uma pessoa quase foi parar no hospital. Você já se pensaria que estava contaminado, não era. Aí eu falei, bom, aí é alguma coisa. Eu perguntei à pessoa, tu quando saliste do grupo, tu discutiu com alguém? Falei, quase me pega tapas com fulano. Né? <laughs> Eu falei, aí tá, tá bem, o problema é esse. Então, ao, ao discutir com a pessoa, quase agredi-la fisicamente, a adrenalina subiu era corrente sanguínea e comprometeu, eh, o sistema digestivo. Isso quase nos dia no hospital. Então vieram a qualidade de nossos pensamentos. Não discutir com nadie, nadie. <laughs> discutir com nadie, nadie. É, temos que, é, que ter paciência com todos. Se a conversa não é boa, deixa para já. Isso me serve para cá. <laughs> Se não serve, basura. Entonces, es así, eh, los pensamientos revueltos, de raiva, de odio, eso es un maleficio, eso puede generar cáncer, puede gerar cáncer. Si continúo con pensamientos de odio, de mago a alguien, puede generar cáncer, sí. Es el origen del cáncer en algunos casos y de otras enfermedades también. Dime. La pregunta mía es que de la manera que pensamiento podemos curarnos a través de, lo positivo que pensamos y podemos enfermarnos con nuestros pensamientos negativos. Tengamos en cuenta que somos una unidad. Nuestro cerebro eh, segrega una serie de sustancias que se denominan hormonas y es a través de los neurotransmisores cerebrales y de la conexión entre las distintas neuronas, cómo eh, se, se, liberan, como ha dicho muy bien Fernando, esa serie de sustancias, la adrenalina, el cortisol, la noradrenalina, toda una serie de sustancias que son segregadas por el cerebro en función de los pensamientos y de las emociones. Eso es un descubrimiento de la ciencia ya, es una realidad. En función de cómo pensamos y cómo sentimos, Así, nuestro cerebro segrega esas sustancias. Si nosotros estamos todo el día con un estrés brutal, con una angustia terrible, pues lógicamente segregamos cortisol y eso va a la sangre y automáticamente nuestro cerebro eh, nuestro cerebro es tonto, nuestro cerebro no sabe nada, nuestro cerebro simplemente se limita a segregar esa serie de sustancias que nos van a afectar, van a perjudicar nuestras células y van precisamente a generar enfermedades, van a ser el origen de muchas enfermedades. Al contrario, si nosotros pensamos bien, tenemos pensamientos elevados, nuestras emociones no caen en el odio, en el rencor, en los celos, en las envidias, somos capaces de perdonar, somos capaces de no ver en el otro los defectos que nosotros mismos tenemos, etcétera, etcétera. Si nosotros vamos caminando por la vida de esta manera, pues lógicamente lo que nuestro cerebro segrega son las sustancias positivas, algunas de ellas como las endorfinas, que generan felicidad, que generan equilibrio celular y que generan una serie de bienestar psicológico psicológico y físico que nos ayuda precisamente a caminar por la vida de otra manera. Esta es la explicación científica o biológica a lo que estamos comentando y es una realidad demostrada por la ciencia. Entonces ya depende de cada uno de nosotros. Somos cada uno de nosotros los que tenemos que decidir cómo queremos pensar y cómo queremos sentir y en función de eso así nos sentiremos. Más preguntas. Entonces, Eh, tomar mucho café eh, ayuda a generar estrés para segregar lo que, lo que has comentado sobre el cerebro, de la, sustancia eh, esta, ¿no? Contesta, contesta tú, perdona. Pregunta, si tomar mucho café condiciona la, el, la, a cerebro. Todo tiene que haber un control, una disciplina. ¿eh? É, é, melhor que se, que se tome é, café sim, não, não experimenta é tomar café. <clears throat> Mas que toma café o dia todo, não hace bem Eu, eu creio que dois cafés por dia já está de bom tamanho. <laughs> Sim. Um por la manhã, outro à tarde. Porque essa é uma substância química. E por manhã, é, se necessário que a pessoa desperta, desperta com o café. Essa é uma coisa boa. E vou te dizer uma coisa. Chico Xavier, antes de, de deixar a terra, é, tomou um café e depois você foi. Tomou um café, sim, você foi. levaram ah, o café para isso aqui, é, levaram o café, você tomou o café. Primeiro pela manhã, ela cumprimentou a todos, depois se acostou e a, a moça que servia levou um café. É, levou o café, depois ela foi buscar a, a, a xícara aí. Aí ele estava assim, já tinha marchado, né? Já tinha marchado. Então tomou um cafecito antes de ir embora. E tem outra coisa mais. Cuando tiene mérito la persona, lo que pide a Dios le concede. Chico decía siempre que quería dejar la tierra el día que Brasil tuviera en fiesta. Y fue cuando ganó la Copa del Mundo allí. Eh, entonces dejar aquí. Entonces, eh, eh, una persona tiene crédito, que una persona que hace el bien, él pide y Dios le concede. Pues con esto os damos las gracias a todos por vuestra atención os emplazamos para el 22 de septiembre, donde se ofrecerá la primera conferencia del segundo semestre, que llevará por título Donación de órganos, pros y contras, un tema de actualidad que es interesante también enfocar. Y a todos os invitamos a que nos sigáis de nuevo, a los que nos están siguiendo por YouTube en todo el mundo y a que vengáis aquí. Gracias de verdad porque sin vosotros nosotros no haríamos absolutamente nada. De verdad, de corazón, muchas gracias por vuestra asistencia.